ちは、えー、今日お客様のフェイシャルトリートメントをさせていただくラテと申しますよろしくお願いします、えー、さっきうちの特別な温泉に入った後なんですけど、えー、温泉はいかがでしたかそうですねハーブの香りが それじゃあまずはこの切人おむつを用意しましたえー、温泉に入った後だから、えー、体に水分が、えー、足りないので、えー、ぜひ、飲んでください の水の中に花が少し入っててとってもなんかい味がしますどうですか美味しい に花が入ってますそれでレイジャールをする前にお客様のこの、えー、体だけじゃなくて心の中までちゃんとか風、えー、間を